Добра, Ксюш, ты видела Вот, вот, вот, вот, дискотека. Да, да, Она просит банан. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. На, на тебе вкусняшку. Поймала? Разговорчивая обезьянка, гамадрилка. Вкусно, да? За обе щеки. Ой. Попрошайка. Попрошайка. А, давай, давай, давай, давай. Поговорим с тобой, давай поговорим. Поговорим. Мне там и орешков накидали. Хрум-хрум. Ну, банан больше всего нравится. Давай поговорим, поговори. Поговори, поговори. Да, да, да, да, да. Что еще? Да, да ты что? Еще тебе дать? Конечно, дать. Да, что? Что ты говоришь? смотришь? Давай, давай. Давай, чтобы разрешили нам сафари обратно, да. Вы такие паразиты забрали у нас самое интересное. Сафари, сейчас суд прошел. Да, да, да, да, да. Сафари, конечно, да. <laughs> Тут не успеваешь за ней переводить ее, да, да, да, да, да. Сейчас дам еще. Специально для тебя вкусняшку. Никто не отберет, кушай спокойно. Аж пальчики облизывает вкусно как. <laughs> Ой. Наш оратор. все, все вылезало, все вылезало. А? Что? Надо все дочистить. Ох, какая экономная, экономная девочка. Орешки есть, да? Будешь еще банан? Все, Скупой попался, да? <laughs> Никак. Да это не я мешаю тебе. <laughs> Никак. Что, никак, да? Ну просто давай я тебе еще банан дам. Давай дам банан. Эй, попрыгнуться с приказа. А? Попрыгуша, что? Чего, чего? Что? Что? <laughs> Язык показывает. Ох ты. Артистка, артистка. Артистка. Артистка. Что еще покажешь? О, да, фу, фу. <laughs> Ну не могу. Ой, ой, фу, <laughs> на, на, на. наешься сполна. О, хо -хо -хо О не подавишь, жадность погубит прах. Ой. Все, наелась, да. <laughs> Ой, интересная, но ну, орех она а, исследует, исследует. Ну что, говорит, да, колется. Да? Что там такое? Не, давай тебя вот тут сниму. Воронье, да? Что там такое? Что там в орешке непонятного? Никогда не разберешься. А отвернулась все равно. Сглазили, говорит. Ну ладно, давай, пока.